Topiku. Topiku. Pinas go topi pin. Ndang golek topine panas go. Sulap e go. Kowe ngesor bolong ora apa-apa kowe. Ngumpuli layangan lur. Layangan Senare ndi senare? Ya pinas dilang ngono menoso panas kok. Yeah. Dinas ning kone. Panas kok. persiapan wadah detail Oh, langsung langsung munggah langsung pisanes langsung lip wis rono rono ayo pesan kas kuduna angin dhuwur wis nang iki dalam Hah? iso Sankas kae lho pucuk pring kaya ngene akeh kok ndur Ini dulu kaya pucuk pring kaya kan wis angin gede kan dulu. Bangunan. Jam melayu, layu pin. Pina jam lain layu. Ah, -layu. Sik, sik urung le. Han sik urung. Pak Slem urung siap kok. Yo Dul. Ora oh, iki engko dadi engko. Ngelip engko. kok ndeglek ngalor ae ngono kaya hidup-hidup medun ikuk-ikuk kaya ngono Ayo Ronohan, nasang lagi, nasang yang kedua. layar mumpul ya rasi itu lor nasang nih koyar mumpul nasang nih orang sati penari teh wingko lo medun wingko eh orang ya ming nyantau sabang saidik lo wes gue wes wes wes pin gak pin pinas Ano leh uculana uculana kayak gobel eh ternyata tidak mumbul ngedulnya siapa leh si ngedulnya siapa leh kue apa udung eh eh si ngedulnya siapa leh eh leh gak mulai gak mulai eh mulai mumbul gue sore nih akhirnya dibawa pulang tidak bisa terbang ya weh kembali, kemulai neno. Si, kone kone lah metu kone Oke terima kasih yang sudah menonton hingga habis Jangan lupa like dan subscribe Saya tunggu biar channel saya bisa berkembang Salam sukses Buat yang sudah subscribe Yang belum subscribe juga sukses Jadi mohon di subscribe Terima kasih